one Και απ' τον αστεριών τη λίμνη εικόνες άγγελοι κρατάει η μνήμη Η νύχτα σαν πάει στον ύπνο Ξυπνάει στο φεγγαριού το κήπο Cabana.